А дорогие волонтеры и волонтерки, придите сюда. Добрый вечер всем. Очень приятно вас видеть. И, как вы уже знаете, меня зовут Ясная я из Милана. It's really an honor to be here on stage with uh, John Patrick and uh, Paul It's a lot of special to be here and to be invited. And, uh, no, I, I'm just very grateful. And it's also my second time, so I feel very really, really, really, uh, I've never seen such a nice and beautiful person. And I needed really to talk to him and to ask him for a photo. Uh, but he started to dance, and I had to wait two and a half hours before he went again to the toilet. So that was five o'clock in the morning, and I was waiting in the corner. And that was the moment I could ask him and introduce myself. Uh, yeah. Waiting was the best decision of my life. И то, что я решил подождать эти два с половиной часа, это было лучшее решение в моей жизни. I know that she was very much committed to the John Glory. Um, I photographed over 50 trans people after that, but the book is only about Eric. И я очень привержен транссообществу и чувствую себя даже почти активистом. И а, фотоаппарат — это основное средство, как я себя выражаю. И Я снимал не только Эрика, я сни- делал фотографии еще около 50 транссексуальных людей, но книга посвящена полностью только фотографиям Эрика. И не волнуйтесь, я скоро начну показывать сами фотографии. That raises the question why transgender people, why I photograph them. It's a very complicated question, and all the answers I will try to give now are like generalizations, uh, which is always a problem. But if you talk about a group, you have to find some kind of general information, and I would say that I feel on common ground with them because not. Uh, I told you I'm this guy, but um, I like the way they think, and um, I have to check <laughs> um, about it, you know what I like about them is they dare to question themselves and to speak out who they are, and that's something I really uh, admire in them. А, и, в общем, всегда стоит вопрос, почему, почему о трансгендерных людях. А, и, естественно, когда говоришь о какой-либо группе людей, приходится сделать обобщение, это всегда проблематично. А, но для меня я чувствовала некоторую общность с этими людьми, мне всегда нравилось то, как они думают, то, как они осмеливаются ставить под вопрос собственную идентичность и находить себя. before I met Eric and all those other trans uh, people, I think I was a rather quiet person when it came to political issues. And they inspired me to speak out uh, about social issues in my family, in my friends' area, or even on the internet. Um, we're talking about inspiration today, so if there would be any inspiration from this project and all the other people I photographed, I would say it's the dare to speak out, and um, that is uh, my main inspiration uh, after that. А, до того, как я познакомился с Эриком и с другими трансгендерными людьми, я, а, в общем-то, в политическом смысле был довольно тихим человеком. Я не высказывался, но после этого я стал высказываться и в семье, и в своем окружении, и в интернете по тем вопросам, которые меня волновали, по каким-то социальным вопросам. И мы сегодня говорим про вдохновение. Если говорить про меня, то для меня это было мгновение высказываться и говорить, что я думаю. I would like now to start to show the photos, maybe the lights switch on. Я бы хотела сейчас начать показывать фотографии, может быть, мы можем приглушить свет. And we can start with the first photo, I think. Я думаю, мы можем начать э, с первой фотографии. Um, uh, these, these are pages from my book. So this is not an exhibition project, this is more like a book. And that's why you see in the three all times the three line. Um, it's a presentation of a book, not so far an exhibition. Uh, это страницы из книги, это не собственная выставка, именно поэтому каждый раз в середине есть такая вот серенькая полосочка, и пока что это еще не стало выставкой. Um, on the next picture, you will see Eric uh, two days after I met him at the event that I was talking about. На следующей фотографии э, видно Эрика через два дня после того, как мы познакомились. Um, the moment I told you I was five o'clock in the morning that I went home, and when I woke up the next day, he already sent me an email, and two days later I took this photo and also the next page. Uh, Вот не знаю, теряюсь. В данный момент у меня никого отлично звонить, да? Что должен знать.